ምግብ ጥብስ፣ ጥሬ ስጋ፣ ሌላ ምጠላው ሽሮ። ደስ ያለሽ ምግብ ነገር ሽሮ ወዳለው በጣም እንደዚህ ቁልፍ ነገር አድርጊ። እንደዚህ እንትን ግንፋታም ነገር ነሽ፣ መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ብፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋለሁ አንድ ቀን አይቀር እንደ ታሰረው ሻበት እኮ እንዴ ፋውስ ሻለሁ ጫቡድዬ ወየ ማርዬ ወየ ማርዋ ናልኝ እኔ ልብ አድራ ቁርስ ቆንጆ ጨጨብሳ በቅቤ አዘጋጅቼ ይልሃለሁ። እሺ እኔ ማር እሺ እንትን ቅቤ አይብዛ እሺ። ባለፈው አሞኝ የለ ቅቤው አይብዛ ማሩም ትንሽ መጠን አድርግሽ እሺ። እሺ ውይ በሞቴ ጋሽዬ እርሶም ይምጡ። ለእርሶም ዳቦ በሻይ ቁርስ ተዘጋጅቶሎታል። ዳቦ በሻይ ለእኔ ውሽ ወይኔ እኔ መኳንንት አያት አይደል? የዚችን ሰራተኛ ጥጋብ አየዋት። ሰራተኛና ይሄ አትክልተኛና ባለቤት ማትለይ ገልቱ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ እውነቶትን ነው ጌታዬ። እቼ ጀመርናት ኖር እኔ ስመጣ እንቀጥላለን። አሁን እችን ያዙ። እኔ ከኔ ቁርሴን በልቼ እስከመጣ እችን ይግቡና ቆፈር ቆፈር እኔ የጀመርኳትን እችን ቆፈር ቆፈር ቆፈር ውሃ ማጠጣት ምናምን አይዘንጉ ምን እንደ ጅብራ ተገትር ያዩኛል። ይሉና ቆፈር ቆፈር ያርጉ እንጂ ምን እርሶን እኮ ነው የሚያናግር። ጨቡዴ ዘነበች ጌታውን ጎጃም ናለች። ዘነበች ዘነበች አታውቁም? አንተም አታውቅም? አንተም አታውቅም? አላውቅም። አንተም አታውቅም? እኔ አላውቅም። ጎጃምም አይደለሁም። አላውቅም። ሌላ ቦታ ነው። አላውቅም። እንደው ታውቃለህ አታውቅም። አላውቃትም። እኔ አሁን ከሱ ብለህ በድምፅ አምናለሁ። እያው እግዚአብሔርን ደግሞ እዚህ ቸርች መረጃ ብቻ አይደለም ማስረጃ አለ። አንተ አላውቅም ብትል እኔ አሁን ሌላ አማራጭ አይደለም። ደግሞ ሌላ ስም የጠራው አልታገለም። ጌታ ዘነበች ካለ ዘነበች ነው። ቆሮቆንዳነ ከዮኒ ማኛ ጋር የለም <laughs> ከአማንዬ ጋር አማንዬ የኔ አማን ከአንተ የበለጠ አንብበዋል። ኢንተርኔት ቲዩ ምናምን ማግኘት ምናምን ነገር እውቀት አይደለ። አሁን እሱ ደደብ ነው ማለት ነው። ገብቷል። ፋርዬ ነው እና በቃ ጋብቶኛል። እሺ በየሰዓቱ ነው የሚያምረኝ። በዚህ ምክንያት በጣም በርካታ ወንዶች ሸሽተውኛል። ምን ማድረግ እንደምችል ግራ ገብቶኛል። ጥሩ ነው። ስንት አመት ተጠቀምሽበት? ገና ሀያ አራት አመቴ ነው እኮ። ከሀያ አራት ውስጥ ስንት አመቱን ተጠቀምሽበት ማለት ነው? ያው ግማሹ። በጣም ፈጥነሻል። ግን ምን ታደርጊ መሰለሽ፣ ለወደፊቱ አሁን እንደዚህ ወንዶች አልቀርብም አሉኝ ነው ያልሽው? ማለት የተወሰነ ጊዜ አብረውኝ ይቆዩና በዚህ ምክንያት ሳስቸግራቸው ይርቁኛል። በቃ አሁን ምን ታደርግልሽ መሰለሽ ግልጽ አድርጋሽ ትነግርና ዱዳ ሊስትሮ ትፈልግና ግጥም አድርጋሽ ስውር ታሰፊዋለሽ። ሰው አሁን አሁን ደግሞ ምርር እያለኝ የመጣው ያንተ ጉዳይ ያንተኛው ከመሰሎች እኩል የመራቢያ አካል ተብለህ ትጠራለህ። አንተ ግን ስራ ሽንት ብቻ ምንድን ነው ደግሞ ልክ ልጅ በልጅ አርጋ ያስከበርከኝ ይመስል ማልዳ እየተነሳ ላይ ላይ ትርትር ትላለህ። ምንድን ነው የፍየል ጭራ የመስል ቀና ብሎ መቅረት? የምሬን እኮ ነው። እኔ ምንም ባህሪው ሊገባኝ አልቻለም። ሲያገኝ የሚተኩሰው የከሸፈ ሲያጣ ያዙ ይልቀቁኝ ለያዝ ለገላጋይ ማስቸገር እኔ አሁን አሁንማ ቀና ባለ ቁጥር ጭራሽ ሊያናግረኝ እየመሰለኝ ስቅቅ የምሬን እኮ ነው። ማማዬ ይሄኛው ምንድን ነው? አፍንጫ አፍንጫ። እሺ ይሄኛው ይሄኛው ምንድን ነው? የቱ ልጀኔ የቱ ላውራ አሁን ይወለባል ዳር ሆኗል። ፀሐይዋ አናት ትበሳለች። ውሃ ሲጠማኝ ፊት ለፊት ወዳየሁት ቅምቀማ ቤት ዘዋል። people ድራፍቱ ላይ በጊዜ ተጥዷል። እኔም ጃምቦዬን order አድርጌ በላይ በላይ ሲጨልስ የአዳም ዘር በሙሉ ወደ በሩ ሾፍ ሲያደርግ የሀብታም ግቢ የሚያክል መቀመጫ ከበር ሲገባ ሾፍኩ። እኔ ደግሞ ፈርዶብኝ ክብዳ መቀመጫ ነፍሴ ነው። አጅሬ መቀመጫዋን አንደርድራ አምጥታ ከጎኔ ከነተሳቢ ፓርክ አታረገው መሰላችሁ። አንድ ሁለት ስንባባል ተመቻቸ። ኋላ people እያየ መቀመጫውን ይዤ ላት አይ መቀመጫ እንደ ከበሮ ስቀጠቅጥ በጥርሴ እንደ ስጋ አን አደረገው። የመለስ እናትና የፓትርያርኩ እናት ቁጭ ብለው እያወሩ ነው እና ሁለቱም ልጆቻቸውን ከፍ ከፍ እያደረጉ ስለ ልጆቻቸው ነው የሚነጋገሩት። እና መጀመሪያ የመለስ እናት ንግግር ጀመሩ። እዋይ ለኔ እኮ ልጄ በልጅነት አይደለም እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ያው በቃ ወለድኩት። በልጅነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ነው የማውቀው። ለምን መሰላችሁ? ሲጫወት ራስ ልጆቹ ይሰበሰባቸዋል፣ ያጫውታቸዋል፣ ድማ ያጋጫቸዋል፣ ያጋጫቸዋል እኮ በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም እንዴ? በልጅነቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን የማውቀው ስትል የፓትርያርኩ እናት ቀበል አድርገው እዋይ አንቺ ለስት ያለሽ የኔ ልጄ በልጅነቱ ነው ጳጳስ እንደሚሆን ያወቅ በቃ እንደወለድኩት ጳጳስ ነው የሚሆነው ሰኞ ይይዛል፣ ጡቶ ይጠባል። ማክሰኞ ድማ ይዛል፣ ጡቶ ይጠባል። ሮብ አይጠባም እኮ ጾም ነው የሚል ጳጳስ በቃ ሮብ አይጠባም፣ ሐሙስ ተውቶ ዓርብ አይጠባም እኮ። ለዛ ነው በልጅነት ጳጳስ እንደሚሆን ማቆ እኔ ለአንቺ ስል ከአራት ያፉቅ ራሱ በፈጠፈጥ እንዴ ምን ሆና ነው? እግዚአብሔር የቆመ መኪና ራሱ ቢገጨኝ። እግዚአብሔር በጣም እኮ ነው የምወድሽ። አሁን ይችን ይችን ያልካት ምን ለማለት ፈልገ ነው? አሁን ምንድነው የምንጠብቀው? እዚህ ጋር ጽጌ አትመጣም። በቃ እንግባና ቀለበት ስላረክ እኮ እንግባ ቤት አንድ አፍታ ገብተን በቃ ቤት ገባ፣ ልብስ አወለቅን፣ ጣ አለቀ፣ ወጣ። የት የት ቤት ነው የምንገባው? እኛ ቤት እዚህ እናንተ ቤት። ኧረ እባክህ መድኃኒዓለም፣ ያ ወንድምህ ይምጣና ደግሞ የለም እሱ ለምንድን ነው የሌለው? ይመጣላ። ይኸው እዛ እንትን እንትን እያለ እንትን ከራተተ ነው። አይ እኔ አልፈልግም። ጫካ ለጫካ የሆነ መጋኛ ተጠናውቶት ነው መሰለኝ ጫካ ለጫካ እየዞረ ነው። አሁን ይኸውልህ፣ በቃ ስማኝ፣ አሁን እኔ ቤት ሄድና ተጣጥቤ ምናምን ማታ ላይ ከፈለክ እነ ማናቸው ጋሽ ጋሽ ዳኘው ግንብ እዛ ግንብ ጋር ማሰለቸው ሁሌ ግንብ ጋር አሁን እንግባና ቶሎ ገብ ቶሎ መጣ። እኔ አልወደውም ወንድምን፣ በቃ እኔ አልወደውም። እኔ ራሴ አልወደውም እኮ አልኩሽ አይደል? እንዴ ነገርኩሽ እኮ እወደዋለሁ። እንዴ ባለፈው ራሱ እንዲህ እንዲህ ብዬ እንደዚህ ድፍ ከአርባ ሺህ በላይ መጽሐፍ አንብበሃል? ከአርባ ሺህ ሳይሆን ከአስራ አራት ሺህ በላይ መጽሐፎች ከአስራ አራት ሺህ በላይ መጽሐፍ አንብበሃል? ባቡጂ ጠልሽ አይጠገብም። ከሚሴ አራድዬ ልጅ ኑሪልኝ፣ አራድዬ ልጅ ትንቡዬ አለና እንዲህ ነካካኝ። ማለት ነካካኝ ምን ማለት? ወርማፕ ወርማፕ ፈጠረ። ከዛ ማለት ይሄ ሙቀት መፍጠር ወርማፕ ሙቀት መፍጠር ማለት ነው። መፍጠር ማለት ነው። በእንግሊዝ አፍ ነው። በኋላ እስቲ ይሄንን ሹራብሽን አውልቂ አለኝ። እስኪ ጉዱን ያለው አልኩና አወለኩለት። የለበስሽውን የለበስኩ። እሺ ከዛስ? ከዛ ያ ወርማፕ ቀጠለ። እስቲ ደግሞ ይህንን ከቀጥሎ ያለውን አለኝ። እሺ ቀሚሱን ከላይ የለበስኩትን አወለኩለት። ነው ያለው ብዬ ነው። ግን ቀሚስሽን አወለቅሽ? እሺ ከዛስ? የሚያመጣውን ጉዳ ያለው ብዬ ነው። ሙች ከዛ ትንሽ ቆየና ደግሞ ትንሽ ቆየና ሙታንታሸን አለኝ። ሙታንታሸን ሲለኝ እስቲ ጉዱና ያለው አልኩና አወለኩለት። እንዴት? ከዛስ? በእናትሽ የኔ ብቻ ና ና ና ና ይሄን ቀበሬ ስንቴ ነው ተቆረጥ ያልኩ? ሂድና ከአባት ብሩን ተቀበል። ሂደ በዜሮ በዜሮ ተቆርጠ ነው ሂድ። አላደግም እኮ ኧረ በስመ አብ ጸጉር መቆረጫ ስታስበው ገንዘብ ከዛፍ ላይ የሚቆርጥ ይመስላል። እንደዛ ነው የምታስበው እንዴ? ወይ ከመሬት ሰብስቤ ማመጣ ነው ይመስለኝ ስንት ሀምሳ ብር ሀምሳ <laughs> ብር እንደው ቢኖረኝ እዚህ ላይ ከጀላይ ሰዎች ጨብስ ቤት ከፊቴ ዞር በል የለኝም የለኝ ዘፊ ዞር በልኝ አንተ ልጅ ተወስዶልኛል ዞር በል ችግር የለም እኔ እኮ እንደሌለ እኮ አውቃለሁ ችግር የለም እማዬ የለኝም ብለዋል በቃ ሌላ ቀን እቆርጣለሁ ና ቦርሴን አቀብለኝ እሰጥሃለሁ ና ቦርሴን አቀ ኧረ በስመ አብ እሺ ውሃ በለኝ ውሃ በለኝ እንደዚህ ሁሌ በዜሮ ና ና ና ብላ ና ራትህን ብላ ይኸው ቀርቧል ና ቁጭ የለም እንዴ? ኮፍያውን እስቲ አውርደው። ብርድ ስለሆነ እሺ። ብሬን ብሬን ወይ እኔ እኮ እንድትመርቅልኝ ነው ይዤ የመጣሁት። አልሞት አልኩ አልሞት አልኩ። እኔም ስጦታም ይዤ ልመጥቻለሁ። ለእኔ አበባ መጣ አበባ ይዤ ልመጥቻለሁ። ውስጡ ገናዡ ሰው እያለ ገናዡ ሰው እያለ ለምን ትጠቅማለህ? መኪናው መጣ አበባ አለ፣ ገናዡ ካለ ጠቅልለ ጨርሰ ወስደ ቀብራይን ትመለሳለህ። አጎቴ ምንድነው የምትለው እንዴ? እሺ አሁን ከዚህ ሰፈር ትሄዳለ አትሄድም? ዛሬ እኔ እንትኔን ወክዬን ፓርቲን ወክዬ መጣው። ምንድነው ከቤታችን ትምህርት ቤታችን ድረስ የውስጥ ለውስጥ መንገድ እንዲሰራልን ነው የምንፈልገው። በቃ መሳይዬ እና ይህንን ነገር እስኪ ለምንድን ነው ቆይ ተፍ ተፍ ብለሽ አንቺ መሳይ ለእንትኖችሽ ማታሰሪልና እየተጎዳን እኮ ነው። እኛ እኮ ባቧራ እየሄድን እኮ አይናችን ግላኮማ፣ ኦማማ፣ ማትራኮማ ይዞት እኮ ማየት even ማየት ሁላ ፊልም ፊልም በደንብ የሚያይ አንድ ተማሪ የለም። በቃ እንዳለ ህዝቡ ተጨቁኗል እንዴ! አንድ ጓደኛ ምንድን ነው የሚያደርገው? ትምህርት ቤት ከቤቱ ትምህርት ቤት ድረስ በዛ በመንገድ ይሄዳል። ትምህርት ቤት ሄዶ ምሳ ሰዓት ላይ ሰው ሊበላ ሲል አቧራ አቧራ እንጀራውን እንደ ነጠላ እያራገበ ቆርሶ ሲበላ አስበው እንግዲህ መሳይ፣ ይሄው ጭቆናው እኮ በጣም እየጎዳን ነው። ለምንድን ነው ቆይ እናንተም ከዚህ ከጓደኛ ጋርም ሆነ መሳይ ባክህን በቃ ፕሊስ እንደምንም አሰራልን በቃ። ደብረ ጽዮን፣ ደብረ ሮኬት፣ ደብረ ሚሳኤል እባላለሁ። ያው ሁላችሁም ታቆኛላችሁ። ለመንግስት ለኛ ላገኘ ሰው አስር ሚሊዮን ብር እንደሚሰጥ አውጇል። ለእኔም ጠቁሞ ከዚሁ አሻ ኑሮ ለሚገላግለኝ ሰው ሌላ 10 ሚሊዮን እጨምርለታለሁ። ያው እንቆብራቸዋለን ብለን ስለፎከርን እጅ መስጠት ስላፈርኩኝ ነው። እና ለወንዱ ልጅ አምላክ ብላችሁ ጠቁሙኝና ከዚህ ለአሻ ኑሮ ገላግሉኝ ለኢትዮጵያ ሕዝብ። በመጨረሻም ለአብቾም አስተላልፈው መልእክት አለ። አብቾ አንተ ደግ ሰው ነህ። በመጨረሻ በቃ ለእንጦጦ ፓርክና ለአንድነት ፓርክ እንድታስጎበኘን ቃለን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። አይታል ፊልሞቻችን ራሱ ርዕሳቸውን ሰምታል። የሌባ ልጅ፣ የድሃ ልጅ፣ መካኒኩ እና ምንድን ነው ስል በቃ ሁል ጊዜ ድሃ ገንዘብ ያለው ሰው ሁል ጊዜ እንደ ክፉ ፊልሙ ላይ አይታችኋል። ሀብታምን ጠቅላላ የእኛ ሀገር ፊልም ሀብታም የሚባለውን ሰው ጠቅላላ ምንድን ነው የሚያደርገው? የመጨረሻ ሀብታም ሰው ቆጮሮ ሲያዝ እንትን ምናም ዳውስ ጭቁን ብሎ ሲወድ እኔ ሉ ብድነት ምናም ዘፈኖቹ ጠቅላላ ድሃ ነኝ ምናም። የመለስ ልዩ ባህሪ በጣም ስሜታዊ በሆነ በተጋጋለበት ሰዓት እንትኑ ጨለማም ቢሆን ይቆምበታል። ስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ